ਤੋਤੇ ਉਡਾ ਦੇਗੇ ਤੋਤੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਬਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੱਤੋਂ ਪੈਰ ਰਹੀਏ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ Ruta que tá vindo ao vídeo